Hop, hammaga assalomu alaykum. Hozirgi darsda sizlar bilan displays e, displays karta bilan displays o'zini ko'rib chiqamiz. Bundan oldingi darsda e, bump ko'rib chiqdik. Bumpda masalan obyektimizni e, o'zidagi shaklda hech qanaqa o'zgarish bo'lgan yo'q. Displays komandasi bumpdan teradigan bo'lsangiz displays mana bu narsa strengthni budan boshqarasiz mana o'zgarib boryapti. mapni image degan bor bitmap i mapda map degani bor biz hozir bitmapdan foydalanamiz oddiy bitta hissi kartasini ozroq quramiz bunda textures masalan on displacement 6k olib kirib joylaydigan bo'lsak displacement ishlashiga bizada iloji boricha poligonlarimizdan soni ko'p bo'lishi kerak hozir mana bunaqa holatda bo'lib qoldi sababi bizada poligon yetmayapti undan oldin misol mana bu yuztaga yuztaga ya'ni e, turbasini o'zgaraveradigan bo'lsak ikki deklaratsiyada keyin displays beradigan bo'lsak bizada mana bunaqa holatga keldi hop mana bu juda ko'payib ketib qolibdi mana sizlarda tayyor mana bunaqa model hosil bo'ladi bu modelni bularni pokislatsa bo'ladiyu lekin e, bir xil joylarda foydalansanglar bo'ladi skanga o'xshab Э, ancha og'ir bo'ladi nisbatan bu yerda nima komandalari bor masalan bitta kuchini e, naqsiyla bo'ladi boshqarsanglar e, bu yoqda minusga ham ishlaydi minusga ishlagan paytda ya'ni mana bu kartalarni oq qorasi teskarisiga e, ichkariga kirib ketib qoladi desay hoz nimaligi esimda yo'q keyin mana bitta mappinglari bor hozir bizada plan bo'lganiga planerda bo'lib turadi и mana bu taylinglari bor misol kamaytirish kattalashtirish mumkin map channel ham xuddi shunaqa ya'ni e, obyektni teksturasini e, koordinatasini mana shudan to'g'irlasangiz bo'ladi ho'p hozir bizga bu displays kerak emas turbasimizga ham kerak emas biz hozir oddiy anaqada e, ya'ni poligon kam faqat teksturani o'zida displeysini chiqarishni ko'ramiz ho'p buning uchun xo'sh mana bunaqa qilamiz yana buni kamera keyga olib o'tsak mana shunaqa holatda bo'lursa hozir endi qiladigan bo'lsak bizda anaqa oddiy to'rtburchak planni o'zi turibdi yana bosib mana displeysi hop mana korona fizikal materialni mana bunga sign qilamiz birinchi planga E, playingga sang qilganimizdan keyin bizada mana tomonda ko'rayotganlardeki pastroqqa tushirgan bo'lsak displacement degan bo'lim bor o'shani mana bu yerdan olamiz mana displace olib turib mana bu bitta tashlaysiz tashlagan paytida sizlarda o'zi mana bunaqa o'zgarishlar hosil bo'ladi ho'p hozir kartani 90 gradusga buraveraman w 90 to'qson yozadigan bo'lsam aylanadi mana bunaqa holatda hop displacementni katta sonlarda berish tavsiya qilinmaydi sababi hmm, obyektni mana bu shaklini buzib mumkin ya'ni mana bunaqa artefaktlari hosil bo'lishi mumkin shunga iloji boricha hop me'yorda bergan yaxshiroq keyin mana bu kartani ham mana blurni kamaytirib bersanglar ya'ni четкий karta e, qilib bersanglar mana bitta nol butun nol nol birda shunda e, ichida chiroyliroq bo'lib ko'rinaveradi hop mana buni ham kamaytiramiz masalan hozir displacement bir santimetr ekan nol butun o'ndan besh ko'ramiz nol butun o'ndan beshda mana bunaqa holatga keldi ya'ni yarim santimetr nol butun o'ndan uch va hokazo va hokazo endi bizda water level degan narsa bor ekan hozir uni ko'rsatish uchun mana buni misol uch santimetrcha deyman uch santimetr deydigan bo'lsam bizda mana bunaqa bosib chiqdi water level nima ish qiladi masalan water level bosadigan bo'lsam mana mana shu yarim santimetrdan buyog'ini o'chirib tashlaydi masalan ikki santimetr deydigan bo'lsa hop ikkimas bir o'ndan besh o'ndan yetti nol butun o'ndan yetti deydigan bo'lsa mana ham bir e, nol butun o'ndan yettidan buyog'i hammasi o'chib ketadi hop bu yoqda hmm, bunaqasi boshqacharoq o'lchanar ekan degan o'shani anaqa bo'yicha o'lchash kerak ha bu hozir mana bu uch bo'lganiga man uchlarni o'zini man nuqtalari borib qolgan uchlarni o'zini anaqa qilishyapti mana ishlash prinsipi mana shunaqa ya'ni belgilangandan pastini o'chiraveramiz hop mana minimumdan o'chib beramiz hop bu e, anaqani yana uchinchi yo'li ham bor berishchi birinchisi geometriyada chiqarish ikkinchisi bu yoqda materialni o'ziga berish yana uchinchisi masalan oddiy material hisob turib mana bunga korona displacement modda berasizlar mana bu yerda masalan e, minimum maksimum levellari bor nol o'ndan uch beramiz hozir mana bunda anaqadaki no nomapni shuni olib turib joylab qo'yamiz instance ko'rayotganlaringdek xuddi o'sha natija bu yoqda ham hosil bo'ldi Xo'p, Corona Physical bilan e, legacy hech qanaqa unaqa katta o'zgarish bo'lmagan. Joylashuvda ham mana hech qanaqa farqi yo'q. Xo'p, ishlash prinsipi ham bir xil. Shuning uchun faqat Corona Physicalni o'zida tushuntirib ketdim. Xo'p, e'tiborli uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha har salomat bo'linglar.